السلام عليكم لنا اليوم الاخوان جيت ندوي لكم على منظار هذوك نضادرو درنا فيهم 500 وتقول ديال مرات الاولى وي وشحال ولا وليدي اش كيعصبني لا بنظار لا بالشخصيه لا بوالو كيعصبني كيقول لك فوق من الاخر نضرب من الاخر ديال البطبوطين ديال البطبوط كان دابا شي راس البطبوطه قدو وفي 3 كيلو ديال بوفات قد ديك سنين يوقفوا فيه 400 متر تقول كان كيلعب الباسكت وكان سموه هذاك الشيء علاش كان كيخرج آه، عز خرج عز عرفتوا علاش عرفتوا علاش حيتاش كان كيضرب الكره كتخرج ليه من الفم ديال مو كيمشي يخرج ليه من فمه كيجبد الكره وكيرجع كيرجع الكرشه داكشي علاش كانت كضربو الشمس بزاف مع ديك الساعه كان فوق شي 40 درجه 50 درجه ولكن المهم باش باغي نقول لك واحد الحاجه قلب على الناس من ولا من ولا من سمحوا لي الاخوان قلب على الناس من ورا ليك خو دير معاهم راس فراس ما تبقاش دير فيهم العسران داك الشيء هما ما عندهمش مع داك الشيء الاخوان المغاربه وكاين تجيني يقول ولا لا اخواننا المغاربه والله يعاونكم في الحلقه الجايه معاكم شي لايك الله يحفظكم